hello and welcome friends Tally ERP nine और प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है टैली ईआरपी नाइन और प्राइम को लेकर के तो चलिए अगर आपका पेमेंट ड्यू है पेमेंट अगर ड्यू है और अगर आपको पेमेंट रिसीव भी करना है मीन्स कि रिसिप्ट वाउचर में जो एंट्री पास करते हैं सेल करने के बाद आप तो वो जो है पेमेंट आपको रिसीव होता है तो कितना पेमेंट रिसीव करना है सारी डिटेल आपको कहां से मिल सकती है आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए आइए समझते हैं इसका आप पूरा डिटेल जानते हैं तो सबसे पहले टैली ईआरपी नाइन की बात करते हैं और अब हमें जाना कहाँ है जहां से जाकर के हम पूरी रिपोर्ट देख पाए तो इसके लिए हमें सबसे पहले कहा जाना है इसके लिए हमें सबसे पहले जाना है डिस्प्ले पर जैसे ही आप डिस्प्ले पे जाते हैं तो यहां बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं लेकिन यहां पर हमें क्या देखना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाना है ये जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है इसके लिए आप एस प्रेस कर दीजिए और यहां पर नजर आएगा आपको आउटस्टैंडिंग तो यहाँ पर रिसीवेबल देखिए रिसीवेबल में कोई भी एंट्री नहीं है यहाँ पर एक अप्रैल 2021 डेट पड़ी हुई है और रिसीवेबल में कोई भी एंट्री आपको दिख नहीं रही है यहाँ से ऑल्ट F2 करके आप डेट चेंज भी कर सकते हैं तीन 2022 तक की पूरी रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी तो यहाँ पर रिसीवेबल में कोई एंट्री नहीं है क्या पेएबल में कोई एंट्री है तो पेएबल यानी पेमेंट वाली जो एंट्री है जो कि आप परचेस करते हैं तो पेमेंट करना होता है तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट आपको शो करेगा ठीक है और यहां पर आपको ड्यू डेट भी देखने को मिलेगा तो यहां पर ड्यू डेट जीरो दिखा रहा है यहां पे यानी कि आप सेम डेट में हैं इसीलिए ये जीरो दिखा रहा है आप यानी कि डेट चेंज करते हैं यानी कि फाइनेंशियल ईयर चार से लेकर इकतीस तीन दो और ये 22 मैंने कर दिया है अब यहां पर आप देखेंगे यहां जो है ड्यू डेज 364 डेज आ गया है तो समझ सकते हैं कि जिस डेट पर आप परचेज किए होंगे उस डेट से कितना दिन एक्स्ट्रा जा रहा है ये इसे कहते हैं ड्यू डेट ठीक है अब ये तो हो गई टैली ईआरपी 9 की बात अब यही चीज प्राइम में कहां दिखती है वो दिखाता हूं आपको तो ईआरपी e 9 को हम मिनिमाइज कर लेते हैं और प्राइम को ओपन करते हैं तो ये देख सकते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के लिए डी प्रेस कीजिए और यहां से आपको दिखेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तो इसके लिए एस प्रेस कर सकते हैं और आउटस्टैंडिंग में चले जाइए रिसीवेबल अगर है तो दिख जाएगा अदरवाइज डेट चेंज कर सकते हैं पेएबल को देख लेते हैं तो यहाँ काफी सारा पेएबल दिया हुआ है और यहाँ पर आपको ड्यू डेट भी दिख रही है आयोग की बात समझ में आई होगी कि आप ये पूरा रिकॉर्ड कहां से जाकर के देख पाएंगे पे, पेबल तो हमने देख लिया अब हम रिसीवेबल की बात करते हैं इसमें रिसीवेबल वाली कोई एंट्री है नहीं तो हम चलते हैं सीधा बाउचर में ठीक है यहाँ से आ जाते हैं सीधा F8 प्रेस करके सेल्स बाउचर में तो कुछ सेल करते हैं तो हमारे पास डेटर पार्टी मौजूद है ये जो डेटर पार्टी है इसी को हम सेल करेंगे तो ये एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया और फिर इसको भी एंटर प्रेस कर लेते हैं यहां पर हमने वेट लगा रखा है ठीक है एंटर प्रेस करते हैं सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाएगा यहां पर हम जो भी प्रोडक्ट हमने रखा है उसको हम सेल करते हैं लाइक यहां पर न्यू कॉलोनी गोडाउन से 183 आइटम कीबोर्ड के हैं 181 आइटम हम सेल कर दे रहे हैं ठीक है 780 रुपए है रेट और बढ़ा देते हैं 800 का कर देते हैं ठीक है तो 800 का एक हो गया और यहां पे आ गया है ठीक है अब यहाँ पे दूसरा जो गोडाउन है वहां पर 101 रखा हुआ है तो यहाँ से 101 का 101 उठा लेते हैं पूरा और यहाँ पे ये हम डाल देते हैं ठीक है तो ये हो गया ठीक है अगर हम वैट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे वैट लगा दिया हमने ठीक है अगर जीएसटी आपने लगाया है तो जीएसटी भी लगा सकते हैं नो प्रॉब्लम एंटरप्रेस करेंगे यहाँ पे न्यू रेफरेंस कर देंगे और एंटरप्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे अब यहां से हम बाहर आ जाते हैं ये तो हमारी एंट्री हो गई पूरी ठीक है दो बार डी प्रेस करेंगे यहां पर हमको वो एंट्री दिखाई पड़ेगी ये ये वो एंट्री है अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो ऑल्ट पी करके प्रिंट निकाल लीजिएगा फिलहाल हमें प्रिंट तो निकालना नहीं है अब हमें देखना है कि रिसीवेबल आ रहा है या नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे चलते हैं टेलीप्राइम में एंटर प्रेस करते हैं अब ये रिसीवेबल पे जाते हैं तो आपको सीधा सीधा ये दिखाई पड़ेगा आप क्योंकि सेम डेट पर है तो यहां से आपको रिसीवेबल यहां पे जो ड्यू डेट दिया हुआ है ओवर ड्यू डेट तो ये जो है जीरो दिखाई पड़ रहा है अगर आप डेट चेंज करते हैं ये ड्यू डेट चेंज हो जाएगी आई होप की बात समझ में आई होगी वीडियो पसंद आया तो आपसे शेयर करें thank you for watching this video